Ei, que espécie sou de homem que diz beber para esquecer, mesmo que me vá arrepender. Ei, que figura triste faço, ainda bebo mais um bagaço e caindo todos me olham. Fraco, não passo sinto tão bêbado ah, ah, ah, ah, Vou ficar esticado Diz beber para esquecer Mesmo que me vá arrepender Ei, que figura triste faço Ainda vou mais um bagaço E caindo todos me olham Forte me sinto etapa da solidão. ficaste cá. Espécie sou de homem, oh eu diz viver para esquecer.